Moi moi, mä oon Ossi ja mä äh, haluan kertoa teille pari sanaa huonosta tietotekniikasta. Huono tietotekniikka on mun mielestä, mun mielestä kiusaamista. Huono tietotekniikka on sellainen asia, mikä tuhlaa meidän äh, tuottavuutta, haittaa työntekoa, tekee työnteosta epämiellyttävää. Ja mun mielestä työnteko pitää olla oikeasti kivaa ja hauskaa. Ja jos me tehdään tietotekniikka kuntoon, niin se voi olla oikeasti sitä.